көкпар осы уақытта жерде қалды атекесі аттың берін тарту керек еді егер ауып көкпар жерге түсіп қалды қап әтті емай қап әтті емай қаһар шабуылды өзгертерді міне осы уақытта бәрекелді қаһар емес бәрекелді, мұқты бола бер, мұқты бола бер, жас балуан, жас пері, сапар жабондозға тиді мұна қайын. Молдала атаның немересі. Ұзақтасыңдар жігіттер, жалаудың қасына кеп тастайсыңдар. Төрешінің қасына кеп тастайсыңдар жігіттер. Бәрекелді, мұқты бола бер, мұқты бола бер. Енді тоқ мені тіллаға тиді қадірмен тағайын міне мені тіллаға тиді мәреге жалаудың ортасына тастайсың жалаудың қасына тастайсың тілі. шени мұхтар ағамыздың аты хан торы мені тілі киелі қазығұрттың тумасы еген атаның баласы мені тіллаға тиді ағайын мәреге мәреге жалаудың қасына тастайсың тілі жалау батыр екеуін сөріп тұра беріңдер екеуін қасына әкеліп тастайсыңдар бер айда бер айда бер айда бер айда бер айда қол ажырат қол ажырат қол ажырат таста есеп есеп мына отыз палуанның қолына тиіп ағайын жоғарғы мәреге қазыналы қария қолшығаш айтулы атбегі қаналбай қажы ақсақалдың баласы шейни мұхтар ағамыздың қан торы есімді аты мүрін жоғарғы мәреге бүгінгі көкпарымыздың бас Еген атаның баласы мини мини тілі шаба достастады қадірмен бәрекетті бәрекелдімін міне бүгінгі көкпарымыздың өгіз өлтісіне, бас жүлдесіне қазыналы қария кереметті тұлпарлардың егесі айтулы атбегі қаналбай қажа ақсақалдың баласы Кене мұқтар ағамыздың қан торы есімді тұлпарыменен бүгінгі көкпардың өгіз өлтісі ақырғы салымға еген ақсақалдың баласы мили тілі шабындоз тастады төменгі мәреге келес ауданының құрметті азаматы қазыналы қария елібай сапаралы сақалдың аты атыменен жеңіс бауырымыздың баптауындағы тұлфар аттың аты палуан қасқы баруын Сәді қажатаның немересі қалған сырдың тумасы ыбырай палуан ағамыздың баласы дәулет жабылдыз тастадағайын бару тоғыз оғызға қайын